Eh, si te casualidad Y si brillo porque canto la verdad Y si tengo hate no casualidad Siempre fui educado y en nadie malo lo voy a hablar Mucha gente atrás solo para balbucear Hablan y hablan Solo caen en la trampa en la calle está el lampa, hay muchos fantasmas, unos cuantos que ya han atacado por la espalda yeah. Unos cuantos que ya han atacado por la espalda, tengo mi chain, tengo mi brain, lo parto insane La musiqueta mi vein, vida de rey Parto mi stay, no coro con fe le planto el reclaim Tengo mi chain, tengo mi brain, lo parto insane La musiqueta mi vein, vida de rey Parto mi stay, no coro con fe le planto el reclaim Y sigo su ego alimentando El mío ya lo he del lado Como cuántos de mí están opinando soy alguien que le está picando La gente dice que yo estoy brillando Y no hay hielo en mi cuello colgando No hay contrabando, subo de rango Nada están dando, solo fui ganando Con esfuerzo sigo sumando más refuerzo, estamos aumentando Nivel experto, sale perfecto Siempre el si te soy directo en tu letra no hay confinamiento, eso es lo que siento. Disparo directo, tengo mi chain. Yo no aviso, solo me presento, tengo mi chain. Yo no aviso, solo me presento Tengo mi chain, tengo mi chain, tengo mi chain Tengo mi brain, lo parto insane La music está mi pain Vida de rey, parto mi stay Lo coro con fe, le planto el disclaim Tengo mi chain, tengo mi brain Lo parto insane La music está mi pain Vida de rey, parto mi stay No coro con fe, le planto el disclaim